check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, it's bomb sinanga presha mi niko tu fresha mstari nazichapanga daily hadi na kesha siwezi toka hapa kama sijatesa hapa ni kuseketa kabit kameweza cool fine fresh cheki niki bounce cheki niki dance cheki manzi yako ana glance cheki cheki to my fans wanna have fun nikimada hii beat maze itakuwa done call me Peter Pan vile na fry cheki fry wakisema bana you the man ngoma mina ban vile niko high niko high in the sky you can catch me if you can Yes, we can. Ama tuseme no weekend. No one knows what we'll be waiting for us at the end. Kani weekend ni ngumu kuto spend, unajipata mando ukifanya mahesabu na pen. Walisema bila pain hana kusgain, na msiba ya kujitakia pia hana kuspain. Smoking on the good stuff straight out to my vein, akanipa brain sani aje ninge complain nilitikita ikianguka mina pikita kwa kuta maze ndio nilijipata nikipigisha nikaifikisha nikajipata nimeipitisha ilibidingi nimerudingi nikishukisha cheki shamba inalimwa na bulls juu imejaa bush zina push ndio tupande kush kush cheki rada raia ilitokea na tools ikidaisi ni fools tulijipata tumewa push push walitutusi hatupendangi maupuzi napenda kusikiza mangoma za lil uzi chakula lazima unieke kama mchuzi. Your lady just said that she will choose me. Kuishi feti inabidi utumie ubongo, unaweza tafuta riziki hadi ufike hadi uko Kongo ama kuwa askari na sio mskari kombo. Marasta ukipita wanawikanga tu bombo bombo clat. Hii inatoka kwa hat DJ kicheza ngoma unasema rudia hiyo part na kupa facts, itabidi ulipe tax. Our task tunabebea on our backs tunapiga kitu asubuhi inatafuta P2 naipiga tena next day tafuta P3 that day ilikam tufanye ka before day 5 ndio alitikianga amependa mavibe yo juu drop bullshit ina stop take it to the top misipendangi macops mi ndio fox I've been looking for my rocks vile niliwa box they were looking for their fox nafika top nko kazi staki talks vile nilipop sai niko detox big dog usitake kuni cris cross amri cross dema kicheke na kuvaa lip gloss yeah.